नवीन गाडी कुठली घ्यायची ऐकत सवाल आहे मार्केट सर्वे केला शोरूम व्हिजिट केला मेकॅनिक लोकांना विचारलं रॅन्डम लोकांनी रॅन्डम सल्ले दिले अजून चार पाच महिने थांबा मोदी करंटवर गाड्या करून करंट जहा ना वहाच नाही आहे गाडी मी आधी घेतो ऍक्टिवा घ्यायची की शाईन घ्यायचं डिगो Unicorn one sixty C C Dream ऑर्नेट ऑप्शन्स आहेत पण अकॉर्डिंग टू माय सर्वे दहा पैकी पाच गाड्या या होंडा सिव्हिक शाईन असेल सिव्हिक शाईन घ्यायचं ठरलं लातूर जिल्ह्यात शाईनची प्राईस सगळ्यात कमी इथंच आहे सो फायनली तुम्ही बघताय Honda Civic Shine one twenty five C C B S six ही गाडी आता माझी झालेली आहे कार्ब्युरेटर नसल्यामुळे फ्युअल हे डायरेक्ट इंजिनमध्ये जातं आणि त्यामुळे बेस्ट परफॉर्मन्स आणि मायलेज भेटतो सो चला थोडी शाईन मारूयात लेट अस शाईन